Kämpfen, das was dich weiterbringt. Kämpfe dafür. Die Dinge, die du liebst, machen dich zu dem, der du bist. Zu dem, der du bist. Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern, Fehler eingestehen, erkennen und sich vielleicht auch etwas ändern. Kämpf um das, was dich weiterbringt, trenn dich von dem, was dich unterzieht. Hey, hey, die Fassade so schön weiß, aber wenn die Maske fällt, bist du ganz allein. Bist du ganz allein. schmerzvoll und gespürt zu werden. Das ist okay. Nur denk bitte dran, du musst wieder aufstehen, setz dich wieder ran. Du darfst niemals aufgeben, niemals aufgeben, niemals aufgeben, niemals aufgeben, niemals aufgeben, niemals aufgeben. Oh nein, nein, nein. Na und kann es halt nicht lassen. Oh, oh, oh. Lass mich vom Hate nicht zerstören, denn ich bin so viel mehr. Und ich hatte meine Dream, während du ich nur verbiegst. Dieses fucked up Game mit spielst und dich selbst darin war es das denn wirklich wert? Wolltest du nicht immer mehr? Warum fällt es dir so schwer? Sag mir, warum fällt es dir so schwer? So schwer, so schwer. Sei doch real, komm, sei doch mehr. Komm, sei doch real, ein Dreamer, Himmel.